samen met ouders en kinderen hè, hebben we, onder, zeker onder impuls van de ouders, hebben we besloten om een beetje meer groen eh, op de school eh, te krijgen. Hè, dus de bedoeling was om kindjes eh, met de natuur in contact te brengen en een beetje de, de natuur hier op onze speelplaats binnen te brengen. Tevens leren we hierdoor uh, onze kinderen respect bij voor de natuur en de materialen die we gebruiken. We wouden dit project om eh, een beetje het, de natuur centraal te stellen eh, in de school, maar ook daarbuiten en ook voor de buurt. Dus de buiteling, daar komen niet alleen kinderen van deze school, maar ook van onze andere kleinere school en andere Nederlandstalige scholen in de buurt. Dus zij kunnen ook nu gebruik maken van die moestuin. Een school, de bedoeling is dat eh, de kinderen eh, en ook de buurt, samen met bijvoorbeeld de buitenling, hè, eh, samen aan, aan, bepaalde projecten eh, deelnemen, samen projecten maken, doen, die eigenlijk het gemeenschappelijke leven beter maken, bevorderen, integreren. Dus eigenlijk iedereen ehm, groeit nu op mee met die tuin en kan dus eigenlijk van in de onthaalklas het project helemaal zien vorderen en meehelpen totdat ze de school verlaten op, op 12 jaar. Maar uiteindelijk, nu blijkt dat als het er staat, dat de vraag groter is dan, dan degene die die oorspronkelijk hebben aangegeven. En eigenlijk, ja, het, gaat naar duurzaam leven. Hè. We zijn ook bezig met ouders uh, aan schoolvervoersplannen, hè, om duurzame mobiliteit, eh, het groene, eh, willen wij zo in onze school verder binnenbrengen en uitbouwen.